užein vyriuoks pas ausų gydytoją visas prasižergęs daktare turiu problemą nu ir čia daktaras klausau jūsų pasakot kas nutiko tai nu vyruoks nieko nelaukęs atsistoji klyną atsitrauk į bibį įsitrauk o bibis visas mėlyns mėlyns nu daktaras taip apžiūrėjo tai tamsta ko jūs čia atėjot jums pas urologą reikia ne pas mane ne ne daktare palaukit mes su vyrais va kartą per savaitę į pirtin nueinam nu daktaras nu tai tamsta nu tai čia ne pas mane jums pas venerologą reikia ne ne daktarėli palaukit nueinam į pirtį žaidžiam tokį žaidimą linksmą visi va padet savo bibį ant stalo įvedėjas sušunk op ir kad jau trenks per stalą nu jei kas nespėja patraukti tas įgaun su keptuvė per bibį ponas nu tai su visa pagarba nu tamsta jums jums pas psichiatrą reik ne pas mane bliat kaip tu mane užknisai Man pas tave reikia, daktarėlį. Aš to op negirdžiu. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.